Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini Saya akan membahas bagaimana mengetahui Atau melihat histori video yang telah ditonton sebelumnya di youtube Ini sangat penting sekali dan sangat berguna bagi orang tua untuk melihat video-video apa yang telah ditonton oleh anaknya di YouTube. Oke, langsung aja kita klik YouTube. Oke, sudah muncul. Kita klik gambar sudut kanan. Lalu kita klik waktu nonton. Ya. Di sini sebenarnya kita bisa sudah melihat berapa lama anak kita telah menonton YouTube. Tapi kali ini kita membahas bagaimana atau video apa aja yang telah ditonton oleh anak kita di YouTube. Oke, di sini ada uh, blog biru histori histori tontonan. Statistik didasarkan pada histori tontonan. Silakan klik histori tontonan. Tarang. Ya, inilah video-video yang telah saya tonton atau inilah video-video yang telah ditonton oleh anak-anak di YouTube kita. Sangat mudah sekali ya. Jadi saya ulangi lagi caranya. Klik sudut kanan. Ya, lalu kita klik waktu nonton. Lalu kita klik history tontonan. Tarang, inilah videonya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silakan di-share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.